Ĉar muziko ciam gravas Por imagi justan mondon Pli bonigi la traduko. Saluton kaj mi estas en kunveno de l'Amsterdama rondo Kun fari la pli bonigon la traduko. Yes, yes. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, Eh, funde labori con la sanan aferon. Ciu yes. estes alia i demando io Peter. Cune, cune. Yes. Por vivigi esperanto in loce. Yes. Do, bonan dimancio. Ups. Ma mi hava sugeston. Tu onna eh, la ciui Traduco de Google.